Also Halle, ich ähm, wollte fragen, also eigentlich was hat dich jetzt dazu veranlasst, du bist jetzt im dritten Tag äh, im Hungerstreik, was hat dich dazu ähm, konkret jetzt veranlasst, ähm, wie ist die Situation im Betrieb und so weiter? Jetzt. Also Zuerst, äh, ich vorstelle mich, äh, ja. mein Name ist äh, Kimses Mesut, ich bin äh, ein Rheinmetall, MAN-Mitarbeiter. Äh, ich bin beschäftigt äh, in der Firma seit sieben Jahren und äh, seit eineinhalb Jahren ich bin Betriebsrat. Mhm. In letzter Zeit äh, äh unsere Firma hat äh, die Kündigungsmaßnahme untergenommen und möchte verlassen äh, sicher 150 Leute. Mhm. Er möchte schicken auf die Straße. Äh, am Anfang, ich habe äh, meine Position dagegen. ich bin gewählt für verteidigen die Belegschaft und äh, in Österreich äh, ja, ich habe eine äh, Linie mhm. gemacht. ich habe gedacht, was kann ich machen zum Verhindern der Kündigung? Ich habe auch eine Förderung. Ich möchte statt Kündigung, wir können Kursarbeit gehen. So, wir haben die letzten zwei Monate gemacht. zweitens, unsere Firma natürlich äh, die äh, Belegschaft hat nicht eine hohe äh, bewusste politisch oder Klasse mhm. ich habe gedacht, was kann ich machen zum Verteidigen? Und ich habe gefunden, diese Form zum Protestieren. die Leute am ersten schockiert, entsetzt und überrascht. Mhm. Eine Betriebsart Ki äh, jeder Betriebsrat hat einen Kündigungsschutz, aber ich äh, trotzdem, ich möchte die Kündigung verhindern. Die sind schockiert, mhm. aber ich sind auch sehr, äh, das freut die Belegschaft. Ich probiere mit meiner Philosophie, wer probiert, kann verlieren. Aber wer hat nicht probiert, schon verloren. Ganz genau, wer mhm. kämpft, äh, keine ja. wenn ich nicht ja, genau. hat schon verloren, wie ich gesagt habe. Ähm, ja, und wie ist so die Stimmung im Betrieb? Gibt es halt Unterstützung und ähm, wie verhalten sich eben die, auch die anderen Betriebsräte dazu? Mhm. Äh, die äh, <clears throat> Mitarbeiterseite äh, am, äh, am Ende der Tag, äh, die Mitarbeiter kommt mit Besuchen, begrüßt und wünscht Erfolg Aber äh, ihr habt äh, nicht teilgenommen, weil äh, e, jeder hat Angst, mhm. E, schon die Liste, seinen Namen zu finden. Die Liste sind e, noch nicht namentlich bekannt gegeben. deswegen unsere Belegschaft bleibt ein bisschen fern. Aber ich verstehe, das ist verständlich. Andere Seite, die neuen Betriebsräte im Prinzip sind gegen die Ankündigung. Aber ich, äh, ich sehe überhaupt nicht irgendwas äh, äh, gegen diese Kündigungen untergenommen. Mündlich sagt, ja, wir sind gegen die Kündigung. Aber praktisch. Mhm. Und die Gewerkschaft ist bis jetzt auch noch nicht irgendwie involviert? Oder von meinem Unglück, die Gewerkschaft Projekt Süd mhm. auch ist an meine Vorsitzende Betriebsrat. Mhm. Hani Betriebsrat Vorsitzende ah, ist okay. gleich äh, Vorsitzende. Ich habe äh, mehrere Male ihn gefragt, äh, Geschäftsführung hatte einen Plan erstellt. Ab äh, Dezember äh, ermöglicht die Kündigung. Am Anfang äh, 300 und jetzt 150. Äh, ich wollte natürlich einen Plan haben zum Verteidigen unserer Gewerkschaft. Äh, aber unsere Gewerkschaft, Vorsitzende, beiderseitig meine Vorsitzende, bis jetzt äh, hat immer gesagt, äh, wenn gibt es nicht offiziell eine äh, äh, Kündigung ich kann nicht unternehmen. Das ist ein bisschen Opportunismus, aber äh, die Wahrheit ist so. Und ähm, am Freitag ist ja die Betriebsversammlung. Was erwartest du? Ähm, werden, ist die Stimmung so, dass es auch vielleicht Proteste geben könnte oder dass mal angeschnitten und diskutiert wird? mit ee, Geschäftsführung Arbeiter und Angestellte zusammen mit derden Verein. Äh, äh, äh, am ersten Reihe Geschäftsführung wird erklären, wie ist unsere Lage und die meisten Leute nicht nur hören, aber das ist eine extraordinäre Situation. Vielleicht die Belegschaft kann protestieren. Sowieso sehr gefallen nehmen. Ich werde meine Wort auch äh, zum Zeigen unterstützen. Und ähm, wir vom Funke würden das halt auch gern, würden auf jeden Fall weiter unterstützen, irgendwie Solidarität zeigen und ähm, in welcher Form ähm, kann das noch passieren, glaubst du, können wir Solidarität noch zeigen? Ihre Präsenz, äh, Ihr Besuch ist auch eine Achte der, de Solidarität für mich. Äh, ich, ich, danke euch. Ja. assistenziessen Fiat begonnen. Solidarität hat ein bisschen Widerstand und nicht alleine, aber zusammen nicht gegen die, in eine Firma, aber gegen Cognitive System. Wenn Sie sind Ihre Seite gegen das System, Kapitalismus und für auch von der Belegschaftsseite, wir können zusammen solidarisieren und kämpfen. Ja, dann danke fürs Interview und äh, auf jeden Fall noch viel Erfolg und vielleicht sieht man sich noch bei weiteren Protestkundgebungen. Ja, okay.